patzina da heldu da atera patzarana eta segi galdetzen noiz kontzerturen bat zuek enperfektu hain matzote guak atzekin baina beti dotore segi kantatzen borrokatzen segi dantzatzen segi matzina egiten guri zilpena haiek nahi dute ez dute lortuko gure dut uste Goizeko bostak dira eusko trena itxaroten Gubilboko kaletan mundua konpontzen Bueltako bidaia erdaino izona izan Ondo pasatzen dugu bertso artean Bilmonen txat oran bilatzen Horrela pasatzen ditut egunak Beti hostia jasatzen zoraren kontra Beti aurrera egiten bizirik gauz eta Apa ez dut Bueno, tamien kristo la miente gauden Zorri ocurra encontrar. heldu da, hemen gaude gunta gure soinua kure herrimoa Egun apatxa volumena dogma kaputxeko Herri hotz hausun dantzatzeko Higo volumena dantzatzeko Tai zer ditan blai bukatzeko Inizitu bat gure zeruan Argitzen netorkizuna Oztopo ugari gure aurrean Ospatzen dena, ospatzen bizitza Ez dakitzen den den honen elmuga Ez ditut ezagutzen geltokiak Bakarrik daukat nire indarra Eta horrekin nahikoa da Soinuak, ibazo iunta, triste honetan Bum, ja, hemen da, matzina dar, kanpo Berdi aurrera, jarra itezagul, gure bidea Borrokatzen gure beldurren kontra Bum, ja, hemen da, matzina da, korrontaren kontra Berdi aurrera, eritzun dintzaten, gure oluak Ibazo iunta, triste honetan Bum, ja, hemen da, matzina dar, talerti kanpo Berdi aurrera, jarra sagul, gure bidea Borrokatzen gure beldurren kontra